Tam je nějaká podzemní železnice tajná. A tady zase jedna z kaveren. Jak kdyby do toho nechali foukat ledový vzduch zimě, tak by tady byly krásné náteky ledu. A dalo by se tady líst normálně, to by byla meka ledového lezení. Pod střechou bez elementů kiasa. A to zřejmě ale není posláním tady toho vodního díla. Tam je asi východ, to, tam půjdem. Ty jo, tak to je hustý jak svině. To je asi jeden nouzlí. Hele, ty sintry tady natečený, ježiš, to je krása. Podívej se, to jsou krápníky. Vyplavený, tady to, tady to vykapává někudy, a tady odsaď. Tady to vykapává, je tady takovýhle nátek. To je výtečný. Průsaky. A tamhle odseď, tamhle po té lávce jsme šli. Ta kaverna je neuvěřitelná. To je ještě nějaký bordel ze stavby. Jackie Hrazus. To má naprosto masakrózní rozměry. To je dobrých 50 metrů nahoru. To je do toho kosoštverce. To jsou další krápníčky tady. Jeden. Druhý, ale krápníky, Bobe.